ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಜೈ ಎನ್ ಮನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದರಿಂದ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕರೋಕೆ ಸಾಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರೋಕೆ ಸಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಆ ಕರೋಕೆ ಸಾಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಇದ್ರ ಮೊದಲು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕರಾಕೆ ಸಾಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿರುವ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಅಂದ್ಕೊಡಿ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗೋಣ ಸಿಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಂಗ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಓನಾಗಿ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊದಲು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿದ್ದು ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಡಬೇಕು ಹಾಡು ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಸೇವ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾವ್ದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಗ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸಾಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಜೈನ್ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ